صاير مجرد هو تكوني لا ميزيك ها هو الجمهور هذا سعد مجرد هذا نتعلم واحنا منك نتعلم وانت معلم واحنا